está claro que son a cara invisible, non? Eh, da explotación machista e da violencia institucional. Non é que seamos eh, precarias, non é que seamos invisibles. Somos las parias de las parias. E é tan difícil irte a casa sin pensar en moitas das cousas que deixas nos domicilio. Que van sendo horas que nos valoren o traballo. O traballo que facemos como mulleres, en institucións e na casa. Póñenos a traballar cando lles dá gana, literalmente. Chamo que hora. Mira, media hora tesme que estar en tal sitio. Non temos consideración dunha enfermedade laboral, non interesa a xente bella, como non interesa tampouco a nosa vida. Cando necesitamos pedir a conciliación se nos denega, tenemos que pedir reduccións, reduccións xornadas. Para optar a, a, a dar ese servizo, as empresas a ofertas. Se a quieres levar, tenemos que facelo, tiramos a baixa, a oferta, me quedo con el servicio e despois ya sacaré los beneficios. De onde sacan os beneficios? Das traballadoras que Tenemos que ir la administración. Temos que darle valor a este traballo, pero o valor que calculamos cuando calculamos a produción dunha, dunha cadena de produción de automoción Sabemos perfectamente facer os costes. En este sector non se fai coste ninguno. É inasumible que un traballo como das xerocultoras, enfermeiras, das residencias privadas da terceira idade non teña a data de hoxe recoñecido un plus de penosidade e peligrosidade cando lle están ingresando Eh, eh, residentes psiquiátricos na residencia. O que non temos que fazer, pois, pues, copada. Que para iso estamos, que aí estamos quitando traballo para xente que podía vir a facer esas tarefas. Pero os concellos en moitísimas ocasións lavanse maus. Eu no concello no que resido, a semana anterior ás eleccións municipais ou da xunta, a concelleira ou concelleiro de turno que leve asuntos sociais se pasea todos os domicilios que teñen concedida axuda para deixar as oportunas papeletas. Eh, levamos pedindo ano tras ano tras ano que se nos den unha relación de postos exentos de risco para o embarazo e a lactancia. Sempre poño de exemplo dous convenios que son o de educación infantil e o de atención a persoas con discapacidade. Eu creo que as cuidadoras eh, dos, dos dous convenios son, vamos, o exemplo desa, desa fenda salarial. Non é precarizar, é que somos escravos. E as familias con nós non, non empatizan. Acusar directamente a todo o sistema eh, que vai xo feminismo do benestar nos violenta deliberadamente a milleres, a milleiros de mulleres no país dun sistema que, como ben dixeste vos nas vosas intervencións, eh, converte a miseria de moitas persoas en cactos para uns poucos que non fai máis que espallar esa frustración non das persoas que están dirigidos aos servizos de cuidado, esclavizándonos a vos, as mulleres eh, que traballades neles. Non? Miles de mulleres que son silenciadas, que son desinvisibilizadas, víctimas evidentemente dunha violencia sistémica que ademais é certa e vos o que era tolerada pola sociedade. Non?